लिबर ऑफिस मैथ के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि कैसे सेट ऑपरेशंस लिखें फैक्टोरियल्स लिखें और क्रमांक द्वारा क्रॉस रेफरेंस इक्वेशन इसके लिए सबसे पहले अपना उदाहरण राइटर डॉक्यूमेंट जो हमने अपने पिछले ट्यूटोरियल में बनाया था खोलें डी टी यहाँ इस डॉक्यूमेंट के अंत में जाते हैं और नए पेज पर जाने के लिए कंट्रोल एंटर दबाएं और सेट Operations टाइप करें और दो बार एंटर दबाएं अब मैथ को कॉल करते हैं आगे जाने से पहले फॉन्ट साइज 18 पॉइंट तक बढ़ाएं अलाइनमेंट को लेफ्ट में बदलें अब सीखते हैं कि सेट ऑपरेशंस कैसे लिखें मैथ के पास सेट्स दर्शाने के लिए अलग-अलग मार्कअप हैं जो पृथक एलिमेंट्स का संग्रह हैं स्क्रीन पर प्रदर्शित फार्मूला एडिटर विंडो में चार उदाहरण सेट्स लिखते हैं पांच एलिमेंट्स के साथ set A set B set C और प्रत्येक एलिमेंट्स के साथ सेट D ध्यान दें कि सेट्स के ब्रैकेट्स लिखने के लिए हम मार्कअप उपयोग कर सकते हैं l ब्रेस और r ब्रेस अब हम सेट ऑपरेशंस लिख सकते हैं जैसे कि यूनियंस और इंटरसेक्शंस सबसे पहले हम यूनियन ऑपरेशन लिखते हैं b यूनियन c के लिए मार्कअप है जैसे कि हम इसे पढ़ते हैं और परिणामी सेट 1, 2, 6, 4 और 5 है जो दोनों sets के पृथक elements रखता है इंटरसेक्शन ऑपरेशन के लिए मार्कअप है जैसे कि हम इसे पढ़ते हैं इंटरसेक्शन दोनों सेट्स के लिए समान एलिमेंट्स रखता है अतः B इंटरसेक्शन D परिणाम है 6 और हम लिख सकते हैं सेट C सेट A का सबसेट है क्योंकि C का हरेक एलिमेंट सेट A में है इसके लिए मार्कअप है C सबसेट A वहां तीसरे आइकन पर क्लिक करके एलिमेंट विंडो जांच कर आप अधिक सेट ऑपरेशंस को लिखना सीख सकते हैं व्यू एलिमेंट्स सेट ऑपरेशंस पर जाएं अब अपने काम को सेव करते हैं फाइल सेव पर क्लिक करें अब हम फैक्टोरियल फंक्शन सीखते हैं शीघ्र ही तीन फॉर्मूले लिखने के लिए हम नंबर्स को 1 से 3 तक नियुक्त करते हैं ये राइटर डॉक्यूमेंट में कहीं भी इनको क्रॉस रेफरेंस करने में मदद करता है नए पेज पर जाने के लिए राइटर ग्रे बॉक्स के बाहर तीन बार धीरे से क्लिक करें कंट्रोल एंटर दबाएं फैक्टोरियल फंक्शन टाइप करें और दो बार एंटर दबाएं अब हम जानते हैं कि मैथ को कैसे कॉल करें लेकिन वहां मैथ ऑब्जेक्ट को राइटर में लाने के लिए दूसरा तरीका है इसके लिए राइटर डॉक्यूमेंट में लिखें एफ एन और F3 दबाएं अब हम नया मैथ ऑब्जेक्ट देख रहे हैं जो कहता है E is equal to mc squared और इसके साथ राइट right में parenthesis में नंबर 1 है मतलब इस डॉक्यूमेंट में कहीं भी हम इस फॉर्मूला को नंबर 1 के साथ क्रॉस रेफरेंस कर सकते हैं हम इसका विवरण बाद में सीखेंगे अभी के लिए मैथ ऑब्जेक्ट पर दो बार क्लिक करें और फॉर्मेटिंग करते हैं फॉन्ट साइज 18 और लेफ्ट अलाइनमेंट ठीक है अब फैक्टोरियल के लिए उदाहरण लिखते हैं मार्कअप फैक्ट फैक्टोरियल सिंबल दर्शाता है अतः वर्तमान फॉर्मूला को अपने वाले से ओवरराइट करें 5 factorial is equal to 5 into 4 into 3 into 2 into 1 is equal to 120. यहाँ मार्कअप पर ध्यान दें यहाँ एक नए मैथ ऑब्जेक्ट में हम अपना नया फॉर्मूला लिखते हैं इसके लिए सबसे पहले राइटर ग्रे बॉक्स के बाहर धीरे से तीन बार क्लिक करें इस पेज के अंत में जाने के लिए दो या तीन बार डाउन एरो की दबाएं और दूसरे मैथ ऑब्जेक्ट पर जाने के लिए टाइप करें fn और F3 दबाएं फिर हम दोबारा फॉर्मेटिंग करेंगे और वर्तमान फार्मूला को फैक्टोरियल डेफिनेशन के साथ ओवरराइट करें n factorial is equal to prod from k is equal to 1 to n of k markup prod पर ध्यान दें जो परिणाम दर्शाता है समेशन के लिए सिग्मा के समान अब पिछले दो की तरह ही तीसरा मैथ ऑब्जेक्ट प्रस्तुत करते हैं स्क्रीन पर प्रदर्शित फैक्टोरियल डेफिनेशन को दो कंडीशनल फॉर्मूले की तरह पुनः लिखें मार्कअप बाइनोम पर ध्यान दें जो दो एलिमेंट्स के खड़े स्टैक दर्शाता है और अच्छे अलाइनमेंट में मदद करता है अब हम देखेंगे कि इन फॉर्मूलों को क्रॉस रेफरेंस कैसे करें इसके लिए नए पेज पर जाते हैं और टाइप करें An example of factorial is provided here. अब Insert menu और Cross Reference पर click करें नए पॉपअप में टाइप लिस्ट में टेक्स्ट सेलेक्ट करें फिर सिलेक्शन सूची में पहला आइटम चुनें जो पहला फैक्टोरियल फार्मूला जो हमने लिखा है दर्शा रहा है अब Insert Reference tool में reference चुनें और insert पर एक बार click करें और close करें अतः हमारे text के बाद parentheses में number 1 दिखाई दिया है और हमने यह कर दिया है केवल इस number पर click करके हम इसे जांचते हैं और ध्यान दें कि cursor उस जगह आ गया है जहाँ हमने पहला formula लिखा अतः यह है कि कैसे राइटर डॉक्यूमेंट में कहीं भी मैथ फॉर्मूले को क्रॉस रेफरेंस कर सकते हैं इसको सेव करते हैं यहाँ मैथ के लिए कुछ रेफरेंस लिंक्स हैं libreoffice.org डॉक्यूमेंटेशन लिंक पर गाइड्स डाउनलोड करें मैथ पर अधिक जानने के लिए आप निम्न वेबसाइट पर भी जा सकते हैं और अंततः यहाँ आपके लिए एक नियत कार्य है राइटर डॉक्यूमेंट का उपयोग करें इस ट्यूटोरियल में सेट्स के उदाहरण उपयोग करके a यूनियन ब्रैकेट्स में b union c is equal to brackets में a union b union c को जांचें a माइनस b का परिणाम लिखें और राइटर डॉक्यूमेंट में दूसरे और तीसरे फैक्टोरियल फॉर्मूले को क्रॉस रेफरेंस करें यह हमको लिबर ऑफिस math में sets factorials और cross referencing के इस ट्यूटोरियल के अंत में लाता है संक्षेप में हमने सीखा कि कैसे सेट ऑपरेशंस लिखें फैक्टोरियल्स लिखें और क्रमांक द्वारा cross reference equation spoken tutorial project talk to a teacher project का हिस्सा है यह भारत सरकार के एमएचआरडी के आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है यह प्रोजेक्ट spoken-tutorial.org द्वारा संयोजित है इस पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है आईआईटी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद